Yes. De volgende nummer speciaal voor Wallen, de Tembels, Maroons. Want dat zijn allemaal heel gevoelige jongens. En dit is bij far ons gevoeligste nummer.